मैं हूँ शिवानी मेरे साथ मौजूद है घमासान डॉट कॉम के संपादक मुकेश तिवारी सिर्फ आप प्रयागराज कुंभ में गए इस दौरान आपकी कई संतों से मुलाकात हुई आखिर वो मोदी से क्यों नाराज है संतों की जो नाराजगी का एक बड़ा विषय राम मंदिर निर्माण में देरी है संत जो है वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो राम मंदिर निर्माण में आप और देरी नहीं होना चाहिए संत आखिर चाहते क्या है प्रयागराज कुंभ के दौरान मेरी करीब एक दर्जन संतों से जो है चर्चा हुई और सभी संत महंत ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए एक संत तो इतने नाराज हो गए उन्होंने तो ये कहा कि कुछ संत ही नहीं चाहते कि वहाँ पर मंदिर निर्माण हो संतों की नाराजगी क्या सरकार को भारी पड़ सकती है संतों की नाराजगी जो है वो लोकसभा चुनाव चूंकि अब पास में है लोकसभा चुनाव में अब कोई बहुत दिन बाकी नहीं रह गए हैं ऐसे में संत का नाराज होना और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा हमेशा से रहा है राम जन्मभूमि पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण वो अगर नहीं होता है